Thank you. başka sihir var Büyücü mü baban senin Görür görmez vuruldum Avcı mı baban senin Çok tatlısın, güzelsin Şekerci mi baban senin Kaşım kara, gözüm kara Kömürcü mü baban senin Çok tatlısın, güzelsin Şekerci mi baban senin Kaşım kara Gözün kara ömürcümü havan senin Gözün yüksekte senin Şekerçi mi baban senin Kaşın kara gözün kara Kömürcü mü baban senin Çok tatlısın güzelsin Şekerçi mi baban senin Kaşın kara gözün kara kömürcü gibi bir kalbin var Kuyumcu mu baban senin Yetiş bende yangın var Fırıncı mı baban senin Çok tatlısın, güzelsin Şekerci mi baban senin Kaşın kara, gözün kara Kömürcü mü baban senin Çok tatlısın, güzelsin Şekerci mi baban senin Kaşın kara gözün para gerçi mi baban seni Kaşın kara gözün kara mı baban seni Çok tatlısın güzelsin şekerci mi